ғ ғ қа ға ға ғ к о ақап ақама амақа ақыз ақармацыз абақа абирақ аҟаҵара, аҟаԥшь, Иқуп шақа, гаграҟа, Псоуха, галҟа, рицаҟа, аҟьаҟьа, адаға Ацыра. Азарага. Аҟәа, аҟәара, аҟәаҟәа, аҟәыш, аҟәыд, аныҟәара, Ашқу. Тварчал. Сара сныҟәоит. Уара уныҟәоит. Бара бныҟәоит. Яра дныҟәоит. Лара дныҟәоит. Хара ҳныҟәоит. Шара шәныҟәоит. Дара ныҟәоит. Сара сыҟоуп. Уара уҟоуп. Бара быҟоуп. Яра дыҟоуп. Лара дыҟоуп. Хара ҳаҟоуп. Шара шәыҟоуп. Дара ыҟоуп. У қауымы. Б Дәуір Фе қауымы. Даур У Амра Б қауымы. Амри Фе қауымы. У қыз. Гехя сапшуп. Ԥсшьарамшуп. Ҳара риҵаҟа ныҟәара ҳцоит. Аӡиарица дара иԥшӡоуп. Иахьа сапшуп, ԥсшьарамшуп. Ҳара рицақа ныҟәара ҳцоит. дара и иԥшӡоуп. Қараман дыҟоума? Ай, дыҟоуп. Дабаҟоу? Ара дыҟоуп. Адгәыр, уара уаҵәы уабацои? Ныҟәара сцоит. Иаба, риҵаҟа. Алхас, уара Аква сынхойт. Уарао уабанхои? Тварчал сынхоит. Кама бабаку Ара сыҟоуп. Иҟабҵозеи? Ашәҟәы саԥхьоит. Даур, шаҟа ау Жәеиза шықәса схыҵуеит. Уара шаҟа шықәса ухыҵуеи? Жәиԥшь шықәса схыҵуеит.